бир тектүү тунук чөйрөдө жарык түз таралат эгерде жарык нурунун жолуна жалпак күзгүлүү тегиздик койсок анда чагылуу кубулушу болот бурчту аныктоо циферблаттын жардамы менен түшүү бурчу жана сынуу бурчу бирдей экенин далилдесе болот эгерде күзгүлүү тегиздикке бир нече нурду жиберсек анда жарык нурунун тартиптүү чагылуусу болууда